on snipe au fond derrière le Sherman. Dans la maison. Il y a du monde dans le clocher chez nous. Bien, joué tout le monde. started, man. Vous voulez changer de map Je je la connais pas. Ok, je vous en mets une autre. Changement de map. prepared for assault, men. We're taking this sector. Attention, il y en a un chez nous. Il y en a un juste à la sortie du spawn, les gars, derrière. Attention. Allez, les alliés, il faut essayer de prendre le 3. On peut pas défendre, nous. passer euh, derrière. Il va venir derrière les maisons là. Euh, lesquelles Parce qu'il y en a partout des maisons là. À, gauche. Ah d'accord. Tu sais, derrière sur le petit toit, ils font le dans ton petit coin là-bas, mon salaud. Monsieur l'enfoiré, s'il <laughs> Bien joué Trix. Bien joué les gars, bravo. Oh désolé, désolé Forest. groupe, j'ai une mauvaise nouvelle à te l'annoncer. La dernière fois que j'étais sur des au pouvoir. il y a... Enfin, sur tous les serveurs, il n'y a personne. les serveurs sont vidés. Oh mais arrêtez de coucher les Allemands quoi. Au cas où les alliés c'est vous qui devez rusher. là-bas, <laughs> j'aurais mieux fait. je te ferai remarquer que je dis pas où tu es. Bien sûr, j'ai remarqué. <laughs>